آه، ليلى رياحي من جمعية المنصة التونسية للبدائل ومن مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية آه، مجموعتنا تنشط على السيادة الغذائية منذ 2017 آه، قمنا بدراسة ميدانية في عدة مناطق في تونس بيجة في الوطن القبلي في نفزاوة في سيدي بوزيد تعرضنا لعدة إشكاليات متعلقة بحق النفاذ للأرض بحق النفاذ للماء بقضايا الزراعة بقضايا الفلاحة بعدة قضايا متعلقة بالنشاط الفلاحي كما توزيع تضييع المنتوجات الفلاحيه كما مشاكل المدخلات الفلاحيه آه، نخدموا اساسا زاد بمنهجيه بحث وعمل يعني في نفس الوقت آه، الميدان العمل الميداني نتاعنا يكون هو الرافد اللي منه هو آه، نقوموا بالتحاليل نتاعنا ونحاولوا نبحثوا ان كان عن من عن طريق التعرض لدراسات اخرى وكتب وكل ما يصدر معناها حول القطاع الفلاحي لكن زاد اساسا عن طريق الاستماع لتحاليل الفلاحين والفلاحات وايضا المشاركه معهم في معاركهم اليوميه والا المرحليه المتعلقه بالقضايا اللي نخدموا عليها. مجموعه العمل والمنصه اعضاء في شبكه شمال افريقيا السيده الغذائيه، المجموعه كانت عضوه مؤسسه اليوم بعد عامين من العمل الشبكه توسعت ولات تضم بلدان اخرى حتى ان ولينا نفكروا ان نغيروا اسم الشبكه ما عادش شمال افريقيا فقط لانه ولا معنا فلسطين والسودان بلدان وبلدان أخرى آه، الشبكة هي تعبير على حركة آه، تعرفها منطقتنا وهي حركة متاع صغار فلاحين وصغار الفلاحات صحيح هي ما زالت حركة محتشمة مقابل تقاوم منظومة كبيرة ومهيمنة آه، تعتمد على البذور المهجنة وتوجه سياساتنا نحو التصدير وما تخليناش نوصل للاكتفاء الذاتي متاعنا في الغذاء دوك هذا هو الشيء اللي قاعدين نحاربوا فيه كتف لكتف يكتف ويد في اليد مع الفلاحه ومع الفلاحات آه، نتمناو انه الجمعيه العامه هذيا نتاع 2021 بعد فتره الكورونا اللي كانت فتره صعيبه حتى بالنسبه للشبكه نتاعنا آه، تعاود تنطلق بنفس جديد آه، وتكون النشاط يتوسع النشاط نتاعها ويتعمق وينغرس اكثر في وسط حراك الفلاحين في المنطقه نتاعنا بالنسبه لتونس اليوم الملتقى اللي عملناه في تونغار جمع العديد من الحركات الاجتماعيه ومن الجمعيات واعلاميين وباحثين مباحثين آه، حول قضية السيادة الغذائية في تونس وإن شاء الله في الفترة القادمة باش تصير عملية آه، خلينا نقول الإعلان على تنسيقية تونس للسيادة السيادة الغذائية كجزء من شبكة شمال أفريقيا السيادة الغذائية وأيضا كشبكة تجمع الفلاحين وصغار الفلاحين وصغار الفلاحات وتعاونهم باش يوصلوا صوتهم ويدافعوا على حقوقهم قدام هالمنظومة اللي قاعدة تنهب فيهم وتفرق تفكر فيهم